नमस्ते मेरो नाम पलमन भट्टराई हो म भिक्टोरिया निर्वाचन आयोगको कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छु यदि तपाईँले अक्टोबरमा हुने काउन्सिलको चुनावका लागि अट्ठाइस अगस्त बेलुकी चार बजीसम्ममा मतदाता नावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराइसक्नु भएको छ भने अक्टोबरको प्रारम्भमा तपाईँको मतपत्रको प्याक हुलाकबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाईँले सोह्र अक्टोबरसम्ममा आफ्नो मतपत्र प्याक प्राप्त गर्नुभएको छैन भने कृपया नयाँ मतपत्र प्याक प्राप्त गर्न मेलबोर्न सिटी काउन्सिलको निर्वाचन कार्यालयमा नौ दुई शून्य नौ शून्य एक एक दुईमा फोन गर्नुहोस् मतपत्र प्याकमा के छ हेरौँ दुईवटा मतपत्रहरू गुलाबी रङ बोर्ड मेयर र उप बोर्ड मेयरको लागि र उम्मेद्वारहरूको वक्तव्य पुस्तिका हो निलो रङ काउन्सिलहरूको लागि र उम्मेद्वारहरूको वक्तव्य पुस्तिका हो मतपत्र राख्ने एउटा खाम हुलाक सुका तिरिसकेको एउटा खाम म तपाईँलाई सही तरिकाले कसरी मतदान गर्ने भन्ने देखाउँछु यहाँ गुलाबी मतपत्र र उम्मेद्वारहरूको वक्तव्य पुस्तिकाबाट सुरु गरौँ चरण एक यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने उम्मेदवारहरूको वक्तव्यहरू कसैलाई पढ्न लगाउनुहोस् अनि तपाईँले कसलाई भोट दिने निर्णय गर्नुहोस् चरण दुई सही तरिकाले कसरी मतदान गर्ने तपाईँले रोजेको क्रम अनुसार सबै कोठाहरूमा नम्बर लेख्नुहोस् तपाईँले चुन्न चाहेको सबैभन्दा पहिलो रोजाइको नेतृत्व समूहको कोठामा नम्बर एक लेख्नुहोस् त्यसपछि दोस्रो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर दुई लेख्नुहोस् अनि तेस्रो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर तिन लेख्नुहोस् यसै प्रकारले तपाईँले प्रत्येक कोठामा नम्बर लेख्नु पर्नेछ अब निलो मतपत्र र उम्मेद्वारहरूको वक्तव्य पुस्तिका हेरौँ चरण एक यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने उम्मेद्वारहरूको वक्तव्य हरू कसैलाई पढ्न लगाउनुहोस् अनि तपाईँले कसलाई भोट दिने निर्णय गर्नुहोस् चरण दुई निलो मतपत्रमा काउन्सिलहरूको लागि तपाईँले दुई तरिकाले भोट गर्न सक्नुहुन्छ विकल्प एक रेखामाथि तपाईँले चुन्न चाहेको सबैभन्दा पहिलो रोजाइको उम्मेद्वार वा उम्मेद्वारहरूको समूहको कोठामा नम्बर एक लेख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले भोट गरेर सिद्ध्याउनु भयो वा विकल्प दुई रेखामुनि तपाईँले रोजेको क्रम अनुसार सबै कोठाहरूमा नम्बर लेख्नुहोस् तपाईँले चुन्न चाहेको सबैभन्दा पहिलो रोजाइको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर एक लेख्नुहोस् त्यसपछि दोस्रो रोजाइको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर दुई लेख्नुहोस् अनि तेस्रो रोजाइको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर तिन लेख्नुहोस् तपाईँले रेखा मुनिको प्रत्येक कोठामा नम्बर लेख्नुपर्छ म तपाईँलाई मतदान गरिसकेको मतपत्र कसरी फर्काउने भनेर देखाउँछु चरण एक गुलाबी र निलो दुवै मतपत्रलाई मतपत्र राख्ने खाममा राख्नुहोस् चरण दुई मतपत्र राख्ने खामको पछाडि आफ्नो नामको हस्ताक्षर गर्नुहोस् र आफ्नो जन्म मिति अनि त्यो दिनको मिति लेख्नुहोस् र खाम बन्द हुने गरी टाँच्नुहोस् चरण तिन यस खामलाई हुलाक शुल्क तिरिसकेको खामभित्र राख्नुहोस् तपाईँको मतपत्र सकेसम्म चाँडो फिर्ता पठाउनुहोस् ढिलोमा यो मतपत्र शुक्रबार तेइस अक्टोबर साँझ छ बजीसम्म हुलाकमा पुग्नुपर्छ वा तपाईँको स्थानीय चुनाव कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा पठाएको हुनुपर्नेछ तपाईँको मेलबम तपाईँको भोट